есть несколько вопросов. Открыть свою аптеку? Ему ну, придется потом это делать. С целью, чтобы помогать большее количество людям. Assalamu alaikum, ватанони, азизу громе. ман хеле миннатдорам ки шумо саволҳои хуб додед почтаи мо бо саволҳо хеле бисёр омада ростига почтае ки дар таги анаин рубрикаҳои диловар сафаров ҳасту дар дигар ҷойҳо почтаи мо бо саволҳо бисёр омадан ҳамин саволҳое ки тоҷикӣ ба додани ҳастед ҳамин почта ба роӣ кунед ютуб канали мо як даромада бинед ман ҳамин ҳама саволҳои шумо ман ҷавоб медиҳам ютуб каналамоба канали мо ба ҳамон канале ки бо забони тоҷикӣ ҳаст даромада ҳамон ҷо ба обуна шавед ки то ине ки доимо вақте ки саволи шумо ман ҷавоб медиҳам шумо ҳамин ҷавоба гиред накун ассалому алайкум ман файзибоев ҷамшед ман си сола мебошам ва аз синни бистуду солагӣ то ин ҷониб ҳамчун сармуҳосиб дар ташкилотҳои сохтмонӣ кору фаъолият бурда истодам ман касби худро дӯст медорам ва музди маоши хуб мегирам бо мурури замон дида истодам ки саломатии худро аз даст дода истодам аз хурдиам орзу доштам шахсияти бузург шавам миллионер шавам ҷойҳои коре ташкил кунам дасткушод шавам хизмат ба ватану халқ кунам ба монанди шумо ва дигар соҳибкорон пешрафта дар вақтҳои холӣ бисёр тренингҳои шуморо гӯш мекунам ва аз рӯи гуфтаҳои шумо ва дастгирии шогирди шумо аъзамҷон мадинов мадаминов як ошхона кушодам ки ай айни замон чордаҳ нафар ба ҷои кор таъминанд ва кори ошхона пешрафт истодааст саволи ман мехостам фаҳмам ки кадом роҳро интихоб кунам ва ба кадоме аз ин корҳо вақти худро бисёртар сарф намоям ки оянда ба орзуҳоям бирасам акоҷонам бародари азизам шумо ман хурдтар будед си сола будед ҷамшедҷон шумо оила ки хубам ки гирифта истода бошеду дига сохмони ба вай кор карда истода бошед ки накун вай трудовой дахот трудовой дахот ин даромади меҳнатӣ вай ҳамавақт ограничен вай ҳамавақт агрен накун чойхона ки кардаги ҳастеду даромада шуда истодааст вай пассивне дахот вай пассивне дахот ҳамавақт растуше дахот тоест ин даромаде ки зиёд шуда рафтан мегирад бо такрор мекунам вақте ки шумо маош ба кор мекунед ин даромад ҳамавақт ограничена як маҳдудият дорад вақте ки шумо да пассивне доход месозед бизнес месозед ва растуши доход доимо даромаде ки зиёд шуда рафтан мегирад барои мо хулоса биёред агар ки даромад аз чойхонаатон аз чойхонаатон аз маоши ҳармоҳа мегирифтагиатон зиёд бошад ҳама вақтатона чойхона багзарда ҳамин аз ёд каза рафтан гиред якта мекунед ба дута ба сета ба панҷта ба даҳта даромадатон зиёд шуда мебаравад барори кор шумо ба агар ки дар оянда агар ки дар оянда шумо сохмончи шуда бизнес кардане набошед вақтатона дига унҷо ба нагурзонед чойхона зиёд карда рафтан гиред як ташба мутахассис шавед нео дар оянда орзу дошта бошед ки ман сохмончигӣ мекунам то бизнеси худам мекушам сохмончигӣ мекунам ҳамон муддатба сохмончига давом туед мешавад саволи дигар ман собиров фирдавс ҷон ман дар бозор як нуқтаи савдои либоси занона дорам ва ҳамазамон як ошхона кушодам ошхона ҳашт моҳ боз фаъолият карда истодааст ба бисёр мушкилиҳо дучор шудам мисол коргарро чӣ тавр интихоб намуда ба кор қабул кардан ҳамчун роҳбар камбудиҳоро дида ба коргар ба таври дуруст камбудиро фаҳмондан яъне ба иззати нафсаш нарасидан сифати хӯрокворӯро ба дараҷаи баланд доштан барои он ки баъзе рӯзҳо хӯрокҳо маззаашон дигар хел мешавад ки миҷозон таъкид карда мераванд тартибот ва талаботи дуруст барои коргарон ҷорӣ кардан чӣ тавр кори ошхона беиштироки ман ба пеш рафтан общем ва ғайраҳо бисёр ҳамин проблемаҳое ки ҳозир фирдавсшон гуфтаги ҳамин проблемаҳо проблемаи персонал проблемаи кадр ҳозир ман ахираш мегӯм айни замон талаботи мизоҷон бо хӯроки мо бисёр мебошад ва баъзан ҷойҳои нишаст намерасад дар бари бинои мо фаъолият карда истодаамон ҷои холӣ ҳаст бино дар як ҷо лекин мо панҷоҳ фоиз ҳамин биноро таъмир карда будем ва фаъолиятро оғоз карда будем саволи ман ман чӣ тавр ҷои нишастро калон кунам ки мизоҷон ба таври озод омада аз хӯроки мо истеъмол кунанд оё ман тайёр ҳастам ё на барои ташкил намудани ҷойҳои нишаст аз рӯи нуқтаи назари шумо ва таҷрибаи шумо барои маълумот ҳозира ҷои нишаст сад нафар ман мехоҳам бо барои сад нафар ҷои нишаст ташкил кунам шароити кории кухня мувофиқат мекунад барои ин ҳолат бародари азизам фирдавсҷон якум ман гуфта меравам окоҷонам диққат карда гӯш кун якум ҳамон кадр як кор багир ки ҳамин соҳа ба ҳаваси кор кардан дорад диққат кун ҳамон инсоне кор багир ки меҳмоннавозай характераш ба меҳмоннавозай дар оилааш меҳмоннавози дидагӣ ҳаст пурс ҳамон вақте ки кор ба мегирӣ одама пурс ки оилатон ба меҳмоннавозӣ буд ё не чандта меҳмон меомад дар як рӯз ами гуфта пурс шарм накун фаҳмидӣ ки ту фаҳмӣ чебаки инсоне ки дар характераш дар табиаташ ҳамин чи шистагиай меҳмоннавозӣ вай ҳамавақт пасе меҳмон хизмат мекунад ин беҳаз зарур анакун ин кадрое ки мегирӣ диққат кун бар ту якта барое ки ҳамон вайд э, ошхона будан ҳама ошхона даромадаш нақ шавад якта администраторе бақувватге ки панҷдаҳ сол ошхона ба коркардагӣ бошад таҷрибаи коре дошта бошад ту ҳамона корбагӣ шуд дигар ҳамин корра вай худаш ташкил мекунад ту бояд ки як каса кор багирӣ профессионала ба профессионал кори худаше медонад вай ба ман мушай накун ту агар ки якум бор ин кора карда истода бошӣ бародар азам фирдавсҷон профессионала кор багӣ администратора мушай накун вай кори худаше медонад вай талаб карданги накун сабабба саволе ки ҷоя чӣ хел зиёд кунам ту гуфтед ки як бино доред ки нисбаша шумо аренда ба гирифта кардаги нисбаш холе зиёд кун ҷоя талабот бошад зиёд карданги не ки аввал хизматрасониам боло бардор сервиса бисёр хушрӯ кун ту шарм накун коргар ба гумон накун ки нафси вай ба мерасӣ не ту коргар ба задача мондана ёд гир барои ки ин корро ёд гирӣ чӣ кор мекунӣ ё тренингҳои ман ба меби мастер класс барои хужаинҳои бизнес барои соҳибҳои соҳибкоро мана да ҳамин э, душанбеам шуда истодааст дар вай мешавад рӯзи аз сенздаҳум то ҳаждаҳуми ҳамин априла да вай мешавад да ҳисор шоҳанбариба мешавад шоҳанбариба ҳамон ҷо биё гӯш кун агар дар душанбе бошӣ агар дар тоҷикистон бошӣ нео агар ки дар дигар давлатҳо бошӣ ту ҳамин сайти мо дида мести само куҷое ба кадом давлате бе ки ҳамин мастер класс для владелцев бизнеса ман гурзунда истода бошам панҷ рӯза ҳавай барав кама как расход кун илмат ба ки бисёр чизҳо ёд гирӣ кадра чӣ хел ёфтана чӣ хел кор ба гирифтана чӣ хел уволид кардана чӣ хел карьера ба бардоштан чӣ хел мотивация додан ҳамаи чизро ёд гирифтан дар кор кадри беҳунар камбағалат мекунад кадри беҳунар ёрдамчии конкурентҳо ҳаст не ки пулаша ту метӣ чунбо ки кадри беҳунар клиента мегурезонад клиента ки ба рой мекунад конкурент ба барои ҳамқадар ин чизро омӯхтанад дар кор бародари азизам ана кун Э, пурсидагӣ ҳастед ки ба фикри ман шумо тайёр ме тайёр не кадратун тайёр не командатун тайёр не неки худатун тайёр командатун тайёр не барои ҳамон якта администратор ба қувата мегиред барое ки управление зала даст багираду порядка сохтана тиҳод чунбе ки шумо ҳамон чи ба ҳозир опутатон нарасида сутаз неки вақте ки шумо якта администратор ба қувата гиред корбаку қабати вай баистед худатонам тези ёд мегиред ҳамин администратор ба қувата ёфтед сараз расширят кунед талабот бошад бо сатҳи дига ҷо кардан гиред чунбе ки агар шумо расширят накунед қабататон ба ягонта конкурент тез пайдо мешавад барои ҳамон ҷоя худатон гирифтанатон дар кор дигарин савол ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи вабаракотуҳ ман як савол дорам фикр мекунам ки ба манфиати ҳама шахсони деҳотнишин аст чунки ман ин э, чизро дар ҳама деҳаҳо мушоҳида кардам савол чунин аст ман як нӯҳ сол пеш э, дар деҳамон як мағозаи хӯрокаи дуошона сохтам ва тӯли чор сол савдо бизнес кардан ва аз сабаби бисёр қарз додан ва савдо сус шуд будан маҳкам кардан мағозаро шумо шароити деҳаро мефаҳмед бисёр қарз мегиранд ва ба зудӣ барнамегардонанд қарзро тӯли чорпан сол мешавад мағоза бекор хоб аст як маслиҳатед ки устод чӣ кор кунам ки мағоза бекор хоб нарава накунад ба ғайр аз мағозаи ман дар деҳа панҷто мағозаи дигар мебошад айни замон дутояш кор ва фаъолият карда истодааст ва сетояш бекор мебошад ин чиз дар ҳама деҳао мебошад якду мағоза кор мекунад ва чандтои дигар бекор аст як маслиҳат тиҳед устод ки ба ғайр аз хӯрока савдо кардан чӣ кор кунам ман ки ҳами мағозаам кор кунад бародари азизи меҳрубонам шумо бисёр саволи хуб додед дар ҳақиқат дар тамоми деҳао ҳамин чи ҳаст анакун аввал барое ки ин кора шумо ба кор мондан тавонеду фаҳмишаш барасед бояд ки аз фикронаи конкуренсия бояд ки фикронатона дига карда фикронаи ҳамкориба биёед бо гуфта метиҳам ҳамон одамое ки деҳо ба зиндагӣ мекунаду ҳама деҳа нас ҳамин аҳоли кам шумораи аҳоли кам дурустме бозор тақсим шудагӣ барои ҳамон чорта панҷта магазин пеш ба рафтан наметод ҳамон размери пуле ки абарот мехӯрад дар ҳамон деҳа панҷ магазин ба тақсим мешавад агар панҷ магазин бошад агар як магазин бошад як магазин ба якта магазин бошад прибилӣ мешавад панҷта бошад ҳар панҷташ банкрот мешавад дарунаш якта дуташ кадомаш ки э, гӯем э, пули обороташ зиёдтар аст камтар э, видржка кардан метод дигарош кардан наметод барои ҳаме қадар аз фикронаи конкуренсия аз рақобат ҳамкорӣ ба омадан дар кор аз рақобат ҳамкори аз сохтан дар кор чӣ хел мекунед шумо бияд ҳамон панҷта магазине ки аст шинед ҳар панҷ касотон маслиҳат кунед яктотон фақат либоса фурӯшед яктотон фақат стройматериал фурӯшед яктотон фақат хӯрока фурӯшед яктаи дигартон бо ягон хеле услугаи дигар багузаред накун агар ки панҷта забон ёфта наметавед ҷудо ҷудо ҳар панҷатон пулотонро як кунеду якта магазини калон карда кор кунед муносибататон соз мешавад барое ки ҳамкория ёд гиред барое ки ҳамкорӣ кардана ёд гиред вай ба кор кунед ана партнёрск соглашение нависед ҳаме чиза коғаз ба дар оред шумо чи шумо аз ин партнёре чӣ мехоҳед вай кас чӣ мехоҳад агар ки яке якҷоя кор кунед ду кас се кас одам якҷо шуда кор кунед ҳамин хел кор кунед мана ту чӣ мехоҳи партнёри ман чӣ мехоҳам ту чӣ хел чӣ ба ҷавобгар меши ман чӣ ба ҷавобгар мекунам ту чӣ қадар пул вложение мекунӣ ман чӣ қадар вложение мекунам ки кадом кора мекунад ҳамаша нависед баъд яке корамо нашуд чӣ хел ҷудо мешавем ҳама коғаз банависед ҳамин коре ки кардед партнерское соглашение тайёр карда ки нависед коратон манаи хел мешавад анакоҳо замон магазини шумо холӣ истодааст гумон мекунам ки аз панҷта магазин дуташ кор карда истода бошад сеташ бекор истодааст ку ҳамон сет аввал гапзанона сар кунед ку маслиҳатотон дуруст мегирад чувак ва ду каси дигам бекор истод барои амо аз рақобат ба ҳамкори омадан дар кор ҳамкорияи ёд гирифтан дар кор бародари азиз чуваке тамоми мардуми пулдор ҳамкория метод одаме ки нав кора сар мекунад ку нав бизнес сар мекунаду мана камкак пулдора ҳавео ҳамкория ёд кардан наметод одамои пулдор ҳамаш медонад ки тоза кор кардан дар кор барое ки пулдор пулат капитала нест нашад тоза ҳалол кор мекунӣ анамин гуфтагӣ мекунед тамоми деҳаҳо ба тамоми қишлоқҷоҳо ба ҳамин гуфтагӣ ма ташкил кунедон баъд коротон бизнесотон пеш бимин буравад ман як ҳамватани шумо акай садмурод сиду сола ҳастам зиндагии миёна дорам пас аз хатми мактаб падар вафот карда вақти падар зинда будан рости гап дар ӯй пулкоркунӣ набудааст дар фикри пулкоркунӣ набудам худо ва шукр модари боақл дорам то соли 2017 дар хуҷанд кор мекардам рости гап ҳар хел корҳоро кардам лекин панҷ соли охир шофири кардосиам соли 2015 қарз кардам мошин харидам спринтер маршрутка хулас мошина соли 2017 фурӯхта гуфтам зиёнаш ба бо болош ба 8000 доллар қаздор шудам баъди россия омадам дар ин ҷо солҳои аввал даромади аниқ надоштам худо ва шукр якуним соли охир корам нақ шудоз қарзам 2000 доллар мондагӣ орзуҳом зиёда кай садмиро лекин аз қарз баромада натавонистанам ака ягон нақша кашида медидед э, медодед ё маслиҳат медодед чӣ хел карда аз чуқуре ба роҳи рост бароям айни ҳол дар российский федератсия ронандаи автобус кор кардаам ман оиладор соҳиби се фарзанд ба шумо раҳмат ки вақти қимати худро барои халқи тоҷик дариқ надошта маслиҳатҳои нағз доданед бародари азизам барое ки корат пеш равад ҳозир ту ронанда шуда кор карда истодӣ ҳамон кората карда даромадата аста аста пасандоз карда капитал соз капитал соз ба ҳамон ҳамон коре ки карда истодӣ ҳаракат кун ки акон ки ҳамон кор ба мутахассис бошӣ ҳамон кора ёд гирифта бошӣ ду сол се сол чор сол значи ҳамон кора давом те ине ки дар ҳамон соҳа бояд ки бизнес созӣ ҳамон соҳае ба бизнес соз ки ту дар ҳамон ҷо вақтата сарф кардагӣ ҳастию ҳамон соҳае нағз мефаҳмӣ ҳамон соҳа мутахассис шудӣ раст ки ту ронандагӣ карда истодӣ аста аста таксапарк кун ояндаш ба ё ки автобус парк кун ояндаш ба камтар пул ҷамъ мекуни аввал якта мошин мегирӣ ҳамон коре карда маршрутка дошта мегуфти ҳамон ҳамонҷо бакон бо астатар бадтатар ду автобус кун ё ду маршрутка кун бо сета кун чорта кун як кора қапида пан сол да сол бист сол ҳамон кор қатти рафтанги пулдор шуда мемони ё коҷонам неки ҳар кора шуди корат пеш намерад ду сол автобус кор кунам ду сол машутако кунам як сол дига гурузчика кунам се соли дига шафбо продавецшро кор кунам пан соли дига либосфурӯш ин кора намеша як кора меқапи ҳамо як кор қати мутахассис ба қош намеравӣ Э, здравствуйте, уважаемый Сальмур Давлатов. Меня зовут Мехрона, мне 14 лет. Я из города Канибадама. Я очень люблю читать книги для саморазвития и всегда слежу за вашими видеосъемками. Читаю ваши книги. В сегодняшние дни мы можем видеть, что наши подростки не интересуются книгой и торчатся целый час в соцсетях и так далее. Я был бы рада если вы дали совет нашим подросткам, который могло изменить их образ жизни к лучшему. Раньше я тоже была такая. Я была как будто слепим, слепая. Я не думала в будущем, пока не читал книгу «Думай богатей» от э, Наполеон Хилла. И у меня второй вопрос. Что нам нужно делать от э, сегодняшнего дня, чтобы стать в будущем предпринимателем и служить нашему народу? Спасибо за такую возможность. Мехрона. Дорогая моя, знаете, что надо вам делать? А, что надо делать, чтобы люди наши читали книги? А, знаете, организуйте книжные магазины, а, книжные библиотеки. А, в Канибадаме и в других городах с помощью Аллаха я планирую а, по всему Таджикистану 100 а, образовательный центр открыт. Именно специально такие места, где делят доступно для народа книги, для людей, а, ну, нам придет, могут прийти сидеть читать. Если он покупать, у него возможность, они могут сидеть читать, потом уйти. Или взять доступной ценой в сутки один сомон, дорогие книги, два сомона в сутки, как, как прокат взять, почитать, принести, поставить. То есть я хочу, чтобы создать возможность для многих людей. Если вы с Канибадамом, приходите к нам, э, Худжан Старт, это где за Марказы Джавонон, а, это прямо в центре Худжанды, а, где справа от нас а, почта, бывшая почта, которая раньше работала, телеграф, почта и так далее. Э, прямо мы в центре находимся. И вот здесь вы видите на третьем этаже э, центр само, само кворкинг-центр. «А, заходите сюда, поговорите здесь, вам помогут, научат вам, а, чтобы вы помогли нашему народу, чтобы в вашем городе больше количество людей читали книги и так далее. А по поводу того, чтобы как сделать так, чтобы стать предпринимателем, сначала эту знание надо немножко приобрести. А, потом вам нужно найти нише, где более свободная ниша. Свободная ниша либо идея, выберите идею, которая новая, либо уникальная, чтобы, не, понимаете, либо новая вещь надо делать, то, что никто не делал, либо что-то, то, что существует, уникальность надо добавить, чтобы какая-то уникальность была. Не надо делать очередной кафе, очередной магазин одежды, очередной пригмахерский, очередной аптека, не надо делать так. Должно быть какая-то изуминка в том, то, что вы делаете. А, Следующее, если вы не можете придумать что-то новое, тогда посмотрите какие-то бизнесы, которые востребованы других развитых стран, но у нас пока его нет. Тогда приходите, у нас делайте такие вещи. По интернету изучайте, когда вы путешествуете, посмотрите, что там развито, и этого делайте у нас. В общем, вот так. Вот. Или какой-то бизнес, который у нас а, есть, но можно вывести в других стран, какой-то продукт. Организуйте здесь производство и вводите на мировой рынок. Делайте эти вещи. Иншалла, вы станете хорошим бизнесменом со временем. Найдите мою книгу, прочитайте э, «Рохой Сарванманшнанда Таджикстан», э, «Русиш как стать миллионером в Таджикистане» э, или «10 шагов, как стать миллионером в территории СНГ». Прочитайте эти книги. саволи дигар савол салом устод аз суханҳои шумо ба хулоса омада ба як хешам як миллиону пансад ҳазор рубл ба сухафрухтӣ кушодам ҳамаи пулро худам инвестировать кардагӣ сари кор ба фоида панҷо на панҷо аз ман буд панҷо аз вай айни вай панҷ моҳ нақз кор кардем баъди сол баъди соли нав эсн фиреб карда гашта буд ҳозир вирусро баҳона карда ҳамаи борро фурӯхта помешенияро насупорида рафта ба тоҷикистон партофта ба тоҷикистон омад аммо як сум ҳам наметиҳад ман ба ин чӣ кор кунам пешакӣ раҳмат бародари азизам шумо бояд ки даъват кунеду ва хешатон ме ва рафиқатон ме хешатон ме ман инҷи навистагӣ шумо хешам нависед даъват кунеду шишта ҳаммаша ҳисоб китоб кунед э, чиба ин хел хатоги ба вай раҳ додан аст чиба вай инчиба худаш тост почим он себе так позволяет чиба вай худаш ин хел рафтор кардан аст нисбати шумо ва ин хел рафтор кардан нисбати ҳамкории шумо талтао аз сабаби он ки шумо ба ҳамин раҳ дода истодед шумо бояд ки сус наистед шумо бояд ки вай талаб кунед вақте ки пула шумо влажид кардед ана кун суҳбат мана гӯш кунед ягон вақт ҳамон одами қате ки э, худаш пул инвестирова накунад шумо пул инвестирова накунед чибаки вақте ки шумо пул инвестира мекунед вай одамо манами хел рафтор мекунад хунукуна дили хунук қате дили гарм қате не ана чӣ хел гум хунук рафтор мекунад э, дили бедули он кор мекунад ҳай шавад мешавад нашавад ҳичи не чибаки дилаш намесӯзад барои ҳама қадар дигар ягон вақт ин хел партнёрӣ ба кор накунед ҳама одаме қате партнёр шавед ки худашам пул инвестировать кунад вай пул инвестир кунад шумоям кунед вай пул инвестировать накунад накунед қатеш салом алайкум устод шумо нағзме ҳе раҳмати калон <laughs> ман аз ноҳияи ашт магазин дорам мехоҳам дар як гӯшаи магазин китобҳои шуморо тасҳис диҳам ман бояд чӣ э, кор кунам аз куҷо дастрас кунам китобҳои шуморо маслиҳат э, ва роҳнишон медодед бародари азизам э, биёед дар хуҷанд паси маркази ҷавонӣ ана ҳамин чи шумо мебинед ин поин ба кафеҳо ҳаст қабати маркази ҷавонӣ ба ҳамин бинои маркази ҷавони тамомшудагӣ ба якта бино истодагӣ гастинса меҳмонхонаи хуҷанстар ҳамин ҷиба сеюм этажаш офиси ман аст само куворки навистагӣ мебинед амон ҷиба ҳамин ҷиба дароед нури дида ҳамин ҷиба офиси ман қатӣ маслиҳат кунед ёбед саидҷон гуфтагӣ одам ҳастанд ино қатӣ маслиҳат кунед ҳамино китоб гирифта бурда фурӯхтан гиред нури дидам мо дар наздикӣ мехоҳем ки сад дона маркази омӯзиши давони тоҷикистонро ташкил кунем агар шумо ҳамин чи ба ҳавасатон бошаду мехоҳед ки халқамо ба ёрдам кунед шумо метавонед ки партнёри мо шавед биёед нури дида биёед мо ҳамкорӣ мекунем ҳамроҳатон нишон медиҳем роҳаша нишон медиҳем ёд медиҳем дастгирӣ мекунем биёед ассалому алайкум устоз мехостам ба ин саволам ҷавоб гирам ман соҳии истеҳсолот ба кор мекунам плорамма дорам леса обрабатывающи тахта мебирорам тоҷикистон мефиристам ман худам оилик ба кор мекунам лекин кора ман мебарам влажит кардагӣ дӯстам мешавад лекин бозор стабилна не ман мехоҳам бизнес ширкат бренд стабилна шавад система шавад барои ҳамин чӣ кор кунам дар оборот э, чор миллион пул влажит кардагӣ масъалаи документатсия камтар мушкили кашидостиам барое ки хуб намефаҳмам пешакӣ раҳмат бародари азизам агар шумо бизнес карданӣ бошед аввал ҳамин документатсия консултатсия гиред ягон қинӣ надорад ҳамин документатсия шумо ба ҳамон документатсия коғаз такрор шудан мегирад такрор шудан мегирад шумо ҳамина мегиреду ягонта одаме ки ҳамин доимо логистика карда истодааст плорама ба кор карда истодааст ҳавай қатти ду бор се бор ҳавай кунед консултатсия гиред агар ки сахт азоб кашида истода бошед якта духтара ки ӯруса кор ба гиред ки ҳамин администратсия шума шумо кор кунад ҳаме қовозда ҳавай ба паручат кунед ман русӣ ҳозирам нағз гап задан наметавам барои ҳамон грамматики ман русӣ ба ки дуруст нест ҳамаи ҷо ба коргарома ман нанимад мекунам саме главни кора ташкил карданатон ба коғаза хондан метуни коғаза фаҳмед ки фребатон накунед тамом барои ва тайёр кардан просто кадри хуб агиред ки тайёр карда шумо ба ҳамаш соз карда тиҳад тамом корхонатон пешба мебуравад барое ки бренд шаведувай кортун стабил нашавадувай шумо якта бозори тоҷикистона қапида нигаҳ надоред дигар бозорам паставка кардана сар кунед ё ки якта клиент қати кор накунед тоҷикистон пата дата клиент қати кор кунед баъд даромадатон стабил намешавад саволо бисёр ҳамватанои азизу гиромӣ ман ҷавоб дода мегирам анакон дар таки ҳамин ютуб канали мобо подписатся кунед канали мо ё рафиқотон ба пешниҳод кунед албатта коре кунед ки одамое ё рафиқи наздиктаратон ҳамин чизе ки ҳамин дар ҳамин канал мо мегӯем гӯш кунанд ана комментариҳо ба да поён да комментарие ақаллан сета чиз нависед ки шумо ёд гирифтед ҳамин суҳбати ман сета чизе ки ба шумо дар кор аст сета чизе ки шумо рафта амал мекунед да ҳамин поён нависед ки ман бинам ки дар ҳақиқат шумо ҳамин маслиҳатҳои мана гӯш карданед истифода мебаред миннатдорам аз шумо ассалому алайкум муаллим як савол дорам илтимос ҷавоб медодед ман дар шаҳри новосибирск ҳастам ҳафт сол шуд грузчикӣ карда кор мекунам ба бозор кори дар бозор кор кардагӣ ман фақат мехӯрдам хона рой мекардам пул ҷамъ намешуд аз соли 2018 сар карда видеоҳои шуморо тамошо карданаша сар карда дар муддати як солу се моҳ 400 рубл ҷамъ кардан э, қанда тазам бачам дидӣ то соли 2018 ҳамин пулата расход карда мегаштӣ арӯзе ки дар соимана гӯш кардӣ як сол ба иққа пул ҷамъ кард як соли се моҳ ба хеле хуб 400 рубл ҷамъ кардам ҳозир як рафиқам магазини либосворӣ дорад да ман пешниҳод кард ки биё ду каса як магазини косметикаю духеву ҳамин хелиро кушоем чӣ мегӯед чӣ хел ҳамкорӣ кунам ва дар чӣ бисёртар аҳамият диҳам дар ҳамкорӣ вақте ки ҳамкорӣ агар бизнес карданад ин фикри беҳтарин бародари азизам лекин аввал ту бояд ки пеш аз оне ки бизнес кунӣ як магазини ҳамон либосворӣ ба ё ки як магазини ҳамон чӣ гӯм парфюмери вайми мана ин чизе ки ту мехоҳӣ ку ҳамон магазин ба аввал рафта кор кун се маҳ кор кун оили қатӣ фаҳмидӣ се маҳ рафта дар ҳамон ҷо ҳамин оили қатӣ кор мекунӣ маош қатӣ вақте ки се маҳ кор кардӣ ё чор маҳ ҳамон корро мефаҳмӣ ки пеш аз оне ки ҳамон э, пуле ҷамъкардагит э, нест нашавад аввал кор куну камтар ҳамон соҳа ба фаҳмиш пайдо кун ин як дуюмаш ки баъде ки ҳамон ҷо ба кор кардиё фаҳмиш пайдо кардиё фаҳмиди ки ҳамин бизнеса кадом ассортимент фурӯш ба меояд кадом клиентоқати чӣ хел кор кардан дар кор чӣ хел витрина сохтан дар кор чӣ хел маҳсулота ҷамъ карда харидан дар кор ҳамин чизҳое ки худат фаҳмидӣ баъд ҳамкорӣ карда ҳамон рафиқат қатӣ магазин кушеда коркунӣ мешад не ки пеш аз оне ки вай партнерат қатӣ ҳамкорӣ мекунӣ партнерск саглашени навис ин чи як қароре як договоре ки партнерск саглашени ба ҳаст ман пештартара саволо ба ҷавоб додагима дар бораи партнерск саглашени гуфтам диққат карда гӯш карда бошӣ мефаҳмӣ медонӣ барои чи тоҷикҳои мо якҷоя кор кардан наметавонад чивак партнерск саглашани коғаз ба наменависад гумон мекунад ки вай намозхон аст ё ки одами хуб аст ё ҳамсинфам аст хешам аст амихел бояд ки худаш инсон бар ин рафтор кунад не ки ин фикр хато ҳаст чӣ ба ки одамо авлиё нест ки дилу нияти шумо ҳес карда рафтори шумо фаҳма барои ҳамун луши беҳтар аст ки шумо ҳамин чиз ҳамаша шаффоф гапзанон кунед аввали кору коғаз ба қайд кунед ки а хотиратон набирояд ассалому алайкум устоз мехоҳам китобҳоятонро бо забони туркӣ тарҷума кунем ман дар туркия матбаа матбаи китобхонӣ ба кор мекунам ман шуморо хеле шуд пайравӣ мекунам ва шумо ба аз gmailcom навистам фақат ҷавоб нагирифтам илтимос ҷавоб диҳед раҳмат салом боше е бародари азизам раҳмати калом хеле хуб ман хеле миннатдор бародари азизам албатта албатта ман шумо ба ҷавоб менависам албатта ҳамкорӣ мекунем албатта почтаи шумо менависем ҳамкорӣ мекунем бародари азизам садсола шавед ман миннатдор ки ҳамватани ман дар ҳаме қадар ҷойҳои хуб кор карда истодиду бо мехоҳед ки ман бар ин шахсҳо баба ҳамкорӣ кунеду бо ман бар ин бачаҳои дигаре дастгирӣ кунед ки кораш пеш равад аз турсия бисёр китобҳои ман ба талабот бисёрай хеле бисёрай неки ман як матбуоте дилангин ба ҳозир пайдо шудагиш не ки қатӣ ваям ҳамкорӣ кунам хеле хуб ман шумо ба менависам аз корхонаи ман албатта ба шумо ҳамкорӣ мекунанд ҷавоб менависем мо ассалому алейкум устоз ман соли 2017 ба москва омада кор карда истодам баъди 2018 ман дар сои шумо дида ҷаҳонбинем дигар шуд чорта китоботона хондам ҳозир дар якним дар якуним сотиқ сохтмони парника сар кардам ман 21 сола мехоҳам ҳастам мехоҳам чашмаи даромад созаму ба хондан дохил шавам ба донишгоҳи аграрии тоҷикистон устоз маслиҳати шумо ба ман лозим вақте ки даромад пайдо шавад ман бизнеси худам акалон кунам ё ки ба хондан дохил шавам баъди соли 2018 саломатии падарам камтар нағз нашуд падарам аз кор буровардан ҳозир шукронаи худо 80 фоиз хонаи худам таъмин кардаостам устоз ба маслиҳати шумо ниёз дорам ман чӣ бояд кунам ҳазор раҳмат барои ҷавобатон дар ҳаққи ман дуо кунед худованд илми шумо ман ба ҳам насиб кунонад э қандата зан қандата зан ба чӣ хоб бизнесата пешба бурдангӣ не ки бизнес даромадаш кӣ шуд ҳам бизнесата кун ҳам ғойбона хон очна хондан шарт нест бачам ғойбона хондангӣ ҳам дипломан мешавад ҳам илман мешавад не ки барои диплом нахон барои илм хон темболе агар ки ту э, гармхона карда истодагӣ бошӣ парне карда истодагӣ бошӣ барои анаки хоҷагии аграрӣ туба хеле ёрдам мекунад хеле ғойбона хонда э, дипломатагирӣ шудан мегирад чӣ ба ки илм мо барои чӣ мехонем мо мехонем барое ки ҳамин илма гирифта зиндагӣ осон кунем зиндагии мо беҳтар шавад ҳамватанои азизу гиромӣ ман дар хизмати шумо китобҳои мана ёфта хонед ана китоби роҳҳои сарватманд шудан дар тоҷикистон шумо бояд ки ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд хонад китоби ман ва пул тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал шумо бояд ки ин китобҳоро гаштаю баргашта омӯзед гаштаю баргашта омӯзед ҳаёти шумо ба фикронаи шумо ба таъсире бисёр мекунад дар поён дар манаи комментариҳо лайк монед ё рафиқотон ба манаи свай моя пешниҳод кунед канали моя ана саволое чӣ гум саволое ба мазмун тед ман ҳамаи саволои шумо ман ҷавобашо метарзонам илоҳӣ садшола шавед